Começou o primeiro vídeo do canal. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Deu. Aqui está o mouse e eu vou ensinar para vocês como customizar o mouse. Que está aqui, Primeiro, você instala o você instala o aplicativo que está na descrição, que é esse aqui, ó, que tá o mouse agora, tá vendo? Real World Cursor Editor. Esse aqui, você abre ele e vai aparecer a sua tela. Aí agora, vem aqui em criar. Aí é só apertar em criar de novo. Então, você vai criando aqui o mouse que você quiser, como você quiser. Aí, aqui onde é que tá o mouse agora, você pode criar frames, ó. É só apertar aqui que você pode criar quantos frames você quiser. Aqui em cima, por quantos tempos você quiser. E deixa eu só criar aqui um mouse. É uma coisa, só pra mostrar pra, pra vocês. Ó, criei. deixa eu fazer alguma coisa só pra mostrar. Ó, o mouse ele fica aqui, dá pra ver onde é que o mouse está apontando. Aqui embaixo. Aí é só apertar em arquivo, salvar como. Aí você salva na pasta que você quiser, é, com o nome que você quiser. Aqui tá como Ó, tá com arquivo, cursor não animado. Mas se eu apertar aqui, colocar cursor animados, é pra animação, tá? Ainda não vou salvar, por causa que eu já tenho um cursor pronto. Se pra você mudar o cursor, você vem em OP e configurações, tá? na opção chamada personalização. Aí você vem em temas. Peraí. Temas. cursor do mouse.